Namangan viloyatida informatika fani o'qituvchilari uchun o'quv kurslari tashkil etilmoqda. Unda yangi o'quv yilidan xalq ta'limi tizimida joriy etilgan kundalik kom ta'lim dasturi bo'yicha ma'lumot berilyapti. viloyatdagi umumta'lim maktablarida yangi o'quv yilidan to'liq joriy etilgan kundalik kom dasturi bir vaqtning o'zida o'qituvchining ham o'quvchining ham mas'uliyatini oshiradi bu jarayonda o'qituvchilar ota onalar va o'quvchilar ishtirok etadilar tizim faoliyatining muhim yo'nalishlari maktab ta'limini modernizatsiya qilish ta'lim jarayonida axborot kommunikatsiya texnologiyalari integratsiyasi o'qituvchi o'quvchi ota yoki ona interaktiv kommunikatsiyasini rivojlantirish axborot almashinuvini yagona muhitini joriy etishdan iborat tizim birinchi galda ota ona va ta'lim muassasadagi e, e, foydalanuvchilar o'rtasidagi o'zaro muloqot apparatini yaratib beruvchi tizim bo'ladi ota ona aktiv bo'lib turib o'z farzandini doimiy ravishda e, davomatini farzandini o'zlashtirsin qay fanni qay darajada o'zlashtirayotganligi va bilimda o'zini qanaqa tomonlama namoyon etayotganligini doimiy ravishda kuzatib borish imkoniyati berilgan ayni paytda viloyatda yetti yuz o'n bitta umumta'lim maktabi mavjud bo'lib ularning barchasi yuqori tezlikdagi optik tolali internet tarmog'iga ulangan maktablarda bir ming o'n yettita informatika va axborot texnologiyalari xonalari faoliyat yuritmoqda ikki ming yigirma birinchi ikki ming yigirma ikkinchi o'quv yilidan barcha ta'lim muassasalarida qog'ozbozlikdan voz kechilib elektron jurnal joriy etildi tizimdagi yangiliklar informatika o'qituvchilari malakasini oshirishni taqozo etmoqda shu bois vazirlikning informatika va axborot texnologiyalari fani o'qituvchilarini dasturlash tillari bo'yicha malaka ko'nikmalarini shakllantirishni samarali tashkil etish to'g'ri to'g'risidagi buyrug'i e'lon qilindi unga ko'ra namangan viloyatidagi barcha tumanlar informatika fani o'qituvchilari uchun o'quv kurslari tashkil etildi hozirda barcha tumanlarimizda e, c va scratch dasturlash tili bo'yicha informatika va axborot texnologiya fani o'qituvchilarimizni o'qitilmoqda bu dasturlash tilini e, asosiy maqsadi avvalambor biz o'qituvchilarga shu dasturlash tilini o'rgatib olsak keyin bu o'qituvchilarimiz e, bosqichma bosqich bu dasturlash tillari bo'yicha e, o'zlarini maktablarida o'quvchilariga ham shu bo'yicha bilim berishlari e, imkoniyati yaratiladi bugungi kunda viloyatda 13 nafar informatika va axborot texnologiyalari fani o'qituvchilari trener sifatida faoliyat olib bormoqda ular hamkasblarga dasturlash tili bo'yicha bilim malaka ko'nikmalarini shakllantirishda yordam beradilar